<laughs> Oke okay, guys Kalau di sini puasanya alhamdulillah lancar-lancar saja di situ gimana teman-teman ya ada yang bolong <laughs> <laughs> Biasanya kalau ibu-ibu ataupun makcik-makcik lah kan ah perempuan-perempuan ada datang bulan ni kan datang haid lah macam tu dia boleh bolong lah tapi kalau laki-laki tu biasa susah lah nak bolong macam tu kan ah sebab apa laki-laki tu macam tak ada halangan rintangan kecuali memang musafir kita jalan jauh macam tu dan kita penat kita tak kuat boleh lah untuk berbuka macam tu tapi semoga lah kita diberikan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu taala ya kan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu taala untuk senantiasa tekun dalam beribadah dan juga istilahnya menjaga puasa ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya juga disebutkan banyak istilahnya orang berpuasa ya dan tidak lain mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasanya itu. Maka daripada itu teman-teman sekalian, agar kita tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pergunakan waktu kita dalam berpuasa ini sebaik-baiknya. Jangan istilahnya kita berbohong, jangan istilahnya kita berbuat kemaksiatan, jangan istilahnya kita membuat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan puasa ini. Jadi, tahapan-tahapan puasa itu kita harus faham juga ada puasa biasa saja, ada puasa awam dan juga ada puasa khusus bil khusus seperti itu teman-teman sekalian. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berpuasa ya, tidak hanya menahan lapar dan dahaga tapi kita juga bisa menahan ya hawa nafsu kita sehingga apa? Kita hanya mengerjakan kebaikan-kebaikan di bulan puasa ini dan tidak menjadi orang yang rugi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap detik, setiap menit, setiap jam agar kenapa? Agar kita diampuni ya dosa-dosa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, okay, kali ini kita akan mereaction sebuah video guys, tanda kiamat di manakah timbunan emas dalam Sungai Furat? Iya kan? Uh, lagi viral juga diperbincangkan. Nah, di sini Ustaz Badli Syahalauddin membahasnya di kanal YouTube-nya beliau. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe-nya guys. Ini 3 minggu yang lalu diuploadnya. Nah, langsung saja guys, saya sudah penasaran kita mengaji bersama ya karena dengan mengaji ini insyaallah kebaikan-kebaikan kebaikan akan hadir kepada diri kita. Jom kita tengok videonya. Let's go. Masya Allah. Kita masih dalam bab yang ke-12 halaman 1016. Babu Majaa anal ard takhruju ma fi jawfiha min al-kunuzil wal amwal. Bab bumi mengeluarkan isinya berupa harta terpendam. Muka surat di dalam bab ini tuan kita ada bawa akan beberapa hadis. Jadi dalam terjemahannya ada yang ada matan, ada yang tidak ada matan. Kita bacakan matan untuk dapatkan keberkatannya. Baik. Hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. La yazalu nasu mukhtalifatu a'naquhum fi talabid dunya. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Yushikul furatu an yahshira an jabalin min zahabin faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan sentiasa manusia berbeza-beza lehernya dalam mencari dunia Sesungguhnya aku mendengar Nabi pernah bersabda hampir saja sungai Furat menjadi kering dan menampakkan timbunan emasnya. Barang siapa menemuinya atau mendatanginya, maka janganlah dia mengambil sedikit pun hadis dalam sahih Muslim. Allah. Baik saudara apa yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi ini? Pertama disebutkan berkenaan Sungai Furat dia akan menyingkapkan emasnya. Ini kalau kita baca dalam hadis yang lain memang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan la taqumu sa'atu hatta yahsirul furatu an jabalin min zahabin yaqtatilun nasu alaihi fayuqtalu min kulli mi'ati tis'atun wa tis'una wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah sungai Furat menampakkan timbunan emasnya Allah manusia akan saling berbunuhan kerana emas itu dan setiap 100 orang akan terbunuh 99 orang Setiap orang dari mereka akan berkata, semoga akulah yang paling beruntung mendapatkannya. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan, Bab Khurujun Nar, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Ashratus Sa'ah. Baik, saudara, di mana letak sungai Furat ini? Dalam kitab Mu'jamu Buldan disebutkan, Furat ataupun Euphrates ini adalah nama asing, bukan bahasa Arab, yang telah dimasukkan ke dalam bahasa Arab. Dari sudut bahasa, Euphrates ataupun Furat itu maknanya air tawar. Jadi sungai Furat ini oh. adalah sebatang sungai panjangnya 2,800 km panjangnya. Maknanya Kuala Lumpur, Kota Baru terlima kali pergi balik. Panjang betul sungai Furat ini. Dan kata orang tua-tua di negara Arab, bila ditanya tentang asal-usul sungai Furat ini. Sungai Furat ini memang besar. Hari ini sungai Furat, dia merantangi tiga negara. Iaitu ya. Iraq, Syria dan juga Turki. Jadi orang Arab mengatakan sungai je ni hulunya dekat Armenia, dekat dengan sebelah Turki Armenia. pada hari ini. Okay. Kemudian dia masuk ke Rom ke sampai ke Maltiyah. Maltiyah ni kalau petuskan Miletus terletak di sebelah selatan Turki. Kemudian mengalir dia dalam sungai-sungai kecil dan melalui satu kawasan namanya ar Kemudian dia menjadi sungai-sungai yang besar dan sungai ini yang mengairkan kebun-kebun di sebelah Iraq dan hilirnya pula bertemu dengan sungai Dajlah di Al-Wasit dan keduanya sungai ini dia bertembung dan dia keluar di Teluk Arab dulunya dikenali sebagai Laut India. Ah, Jadi okay. para ulama mengatakan bahawa sungai ini akan nanti bila hari kiamat dia mengeluarkan harta simpanannya. Jadi adakah ini telah berlaku? Ini kita melihat kepada kajian-kajian semasa. Muhammad Fahim Abu Ubayah dalam tahqiqnya atau kritikannya terhadap kitab al bidaya wa Ni'ayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Kathir, beliau menyatakan yang dimaksudkan dengan timbunan emas ini adalah timbunan emas yang sebenar. Maknanya emas betul. Maknanya oh. kalau ada orang berteori, kita ucap terima kasihlah kepada orang yang rajin buat-buat teori ini. Betul. Ada yang mengatakan timbunan yang disebut oleh Nabi sebagai sungai Furat mengeluarkan hartanya, mereka kata ini adalah minyak minyak daripada bumi. Ha. Kita ingin jawab begini, para ulama bersetuju bahawa yang dimaksudkan sebagai emas tu emas lah, bukannya minyak. Seperti mana kata Muhammad Fahim Abu Ubayah, gitu. dia mengatakan bahawa timbunan emas tu memang bukan minyak bumi. Apa hujah beliau? Nas dalam hadis, Nabi SAW menyebut Jabalin min Zahabin, timbunan emas. Timbunan emas. Jadi minyak yang ada dalam bumi, dia bukan emas secara hakiki. Mana kalau tuan-tuan jumpa minyak, bawa kedai emas, tak boleh nak mulakan perbincangan pun payah sebab dia buka emas secara hakiki. Itu pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawa air sungai akan menampakkan timbunan emas sehingga manusia boleh melihatnya. Allah. Jadi berbeza dengan minyak. Minyak itu dikeluarkan dari dalam bumi. Betul. Kemudian betul. melalui pula menggunakan pelbagai alat-alat dengan jaraknya pula begitu dalam sekali jadi untuk nak dilihat oleh uh, manusia dengan mata kepalanya itu agak sukar agak sukar baik itu jalan kedua yang ketiga Nabi SAW memberikan kekhususan kepada sungai Furat maknanya Nabi tidak sebut lautan ataupun tempat yang banyak minyak ini kita tidak menyaksikan juga bahawa sebagaimana yang kita maklum minyak ni kebiasaannya dikeluarkan daripada lautan dan payah kita nak menyaksikan ia, ia keluar daripada sungai-sungai misalnya ini tu ujah kita yang ketiga maknanya Nabi sebut khusus sungai Furat tanpa menyebut laut dan yang keempat Nabi mengkhabarkan dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi manusia akan saling berbunuhan kerana harta simpanan itu jadi kita tidak menyaksikan sebarang kejadian pembunuhan ketika keluarnya minyak daripada bumi furat. Kita belum lagi menyaksikan. Okey. Baik. Itu ujah para ulama. Persoalannya, mana letaknya perbendaharaan emas ini? Pertama sekali, kita tak perlu mencari kerana perbuatan tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah cari. Jangan nak jadi Indiana Jones pula nak mencari harta karun tak perlu. Bahkan kalau kita ditakdirkan berjumpa pun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ambil. kita untuk ambil. Sebagaimana hadis yang kita baca di awal tadi la yazalun nasu mukhtalifatu a'naquhum fi talabid dunya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yushikul furatu an yahsira an jabalin min dhahab faman hadarahu fala ya'khudh minhu shay'a fala ya'khudh nabi pesan hampir saja sungai furat menjadi kering mm-hmm. dan uh, akan menampakkan timbunan-timbunan emas barang siapa bertemu emas itu atau mendatangi tempat emas itu maka janganlah la fala ya'khudh minhu shay'a janganlah dia mengambil walau ah, sedikit. pun hadis dalam sahih muslim Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwajiri An-Najdi dalam kitabnya Ithaful Jamaah Bima Ja'a Fil Fitan Wal Malahi Mu'asyaratus Sa'ah menyatakan bahawa siapa sahaja yang menafsirkan timbunan emas dalam hadis itu sebagai minyak daripada bumi maka tak bolehlah dia mengorek pun minyak daripada kawasan tersebut kalau dia percaya ha, kalau dia kata dia percaya bahawa Nabi sebut yang timbunan emas tu dalam minyak baik silakan tetapi dia tak, tak boleh. boleh ambil minyak itu sebab Nabi pesan jangan ambil dalam kitab Fathul Bari disebutkan Al-Hafiz Ibn Hajar menguatkan bahawa sebab larangan mengambil emas itu adalah kerana mengambilnya nanti dapat menimbulkan fitnah dan mencetuskan kematian atau pembunuhan. Betul. Timbul persoalan, adakah emas ini dah muncul? Baik, beberapa tahun yang lalu, pengarah Jabatan Antiquity di wilayah Ambar dia telah buatkan satu pendedahan untuk kesekian kalinya para arkeologis telah berjaya membuat kajian sebelum ini kawasan tersebut menjadi tadahan air pada pertengahan tahun 1980 maknanya zaman Saddam Hussein maknanya 180 km panjang sungai itu yang berhampiran dengan Syria semua penuh dengan air Masih itu jadi bila sungai Furat semakin mengering, tiba-tiba timbul balik segala bangunan-bangunan lama. Jadi Allah. sejak tahun 2009 lagi, mereka telah buat kerja ekskavasi, ekskavasi ini dan mereka telah menemui 90% daripada tinggalan kerajaan Sasan yang boleh dilihat dengan mata kita. Jadi setakat ini ada 75 archaeological sites yang telah menjalani proses excavated. Dia Al-Ambar ini, Al-Ambar ataupun Peri Sabur, dalam bahasa lama disebut Firu Shapur. Cheers. Ini sebuah kota yang diasaskan oleh Shapur First the Great ataupun Sahpur yang merupakan raja kedua Empire Sasan. Allah. Oh. Dia ni putera kepada Ardashir. Ardashir First, yang panggil The Unifier, uh, yang seorang raja yang menyatukan dan ianya merupakan wilayah dinasti Empire Sasan tahun 224 sampai 673. Jadi pakar-pakar sejarah mengatakan bahawa Ambar adalah bandar kedua terpenting Empire Parsi selepas bandar Kotai Sifun. Kotai Sifun ni dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa orang putih dia panggil Stisifun. Jadinya bandar ini dululah pernah dimusnahkan oleh Maharaja Rom Julian the Apostate pada bulan Mac tahun uh, tahun 363. Okay. Tapi dibangunkan semula daripada runtuh itu oleh Shapur II dan dia majukan akhirnya Ambar menjadi satu kota yang begitu maju. Tapi akhirnya Ambar ini jatuh dalam pertempuran dengan orang Islam pada ah. bulan Julai tahun 633 Masih yang kita kenal masa itu dengan peperangan Battle of the Eye, peperangan mata. Sebab Khalid Al-Walid dia tukar strategi perang masa ketika itu, dia arahkan semua anggota tentera panah ke arah mata musuh, marksman panah ke arah mata musuh. Jadi peperangan itu the battle of the eyes. Jadi ambar jatuh ketika itu. Bagi saudara-saudari yang minat dengan sejarah Islam, mungkin kita pernah mendengar tentang ancaman uh, tamadun Empire Rome dan juga Parsi. Hmm. Jadi Parsi ini adalah kerajaan Sasan. Ya, kerajaan yang di Sungai Furat ini, kerajaan oh. Sasan, Sasanid. Istilah yang kita guna kalau disiplin sejarah, Rome kerajaan Byzantine. Kalau Parsi Sasanid. Dan kita okay. orang Islam dengan Sasanid ni kita ada pengalaman yang banyak. Tahun 633 sampai tahun 642 Masihi, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in telah berperang dengan empayar Sasanid ini selama sembilan tahun dalam 8 ya buah peperangan. Kita pernah perang dalam perang Zaltus Salasil, perang berantai, perang sungai, perang ambar, perang Ainul Tamar, perang Muzayyah, perang Firas, perang jambatan, Ma'rakah Qadisiyah dan banyak lagi. Jadi semua ini adalah sejarah yang telah tercipta antara orang Islam dengan orang Parsi. Kalau Zatul Salasil perang berantai itu, dia berlaku bulan April tahun 633 Masihi. Dia berlaku selepas daripada selesai perang Yamamah. Perang Yamamah wow, ni perang, perang Yamamah. yang telah menyebabkan terbunuhnya Musailamah Al-Kazal berlaku di kawasan Kuwait sekarang ini. Apa sebab dipanggil Zatul Salasil? Ini menarik untuk cerita kita kongsikan. Panglima Parsi ketika itu namanya Hormuz ataupun Hormazdan. Hormuzdan. Dia ni ketika melihat tentera Islam begitu berani sekali ketika itu ialah Khalid Al-Walid ketika dipanggil untuk berbincang, ada kamu boleh bincang tapi tak nak katanya bagi dua pilihan saja. Pertama masuk Islam, bayar jizyah, yang kedua masuk Islam, yang ketiga perang, pilih mana satu. Jadi orang pasti kata kita perang. Jadi bila dia tengok orang Islam ni begitu berani, jadi Panglima Hormuz agak gementar ketika itu. Lantas dia telah mengarahkan tenteranya untuk ikat kaki dengan rantai besi. Begitu takut dia. Dan ternyata strategi ini memakan diri 25,000 tentera Parsi lawan hanya 18,000 saja tentera Islam. Unit tentera Islam masa itu dah ada unit elit hmm. yang telah hmm. berjaya mengalahkan unit elit Parsi di Kazimah. Dan unit tentera Islam masa itu panglimanya adalah Kakak Ibn Amru. Jadi sejarah itu begitu panjang sekali. Disebabkan semuanya pakai rantai menyebabkan orang Islam berjaya membunuh dan menewaskan betul, tentera betul. Parsi dengan begitu mudah sekali. Battle of the Chain terkenal ni dengan kerajaan Sasan. Jadi selepas Battle of the Chain sini, Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu dia telah berjaya mengalahkan lagi Parsi dalam tiga peperangan yang seterusnya. Selepas daripada itulah capailah matlamat orang Islam nak menakluk Al-Hirah. Kepada yang mengikut siaran Minda Imam Besar daripada musim pertama, kita pernah jumpa dengan hadis Al-Hirah ini. Apa makna hadis Al-Hirah? Sebab itu cerita kiamat ni, dia tidak boleh tebuk-tebuk uh, siri 48 tengok betul tu ah, kata-kata cerita covid ni gini gini gini no dia cerita eskatologi Islam cerita belum dia kiamat ini dia kena tengok daripada awal sebab dia ada babak dia macam contoh al-hirah ini ketika Adi radhiyallahu anhu dia tanya kepada Nabi uh, bukan ketika Nabi SAW bertanya kepada dia ya Adi hal ra'aita tal hirah Wahai Adi, adakah kau dah nampak kota Hirah? Qultu lam araha. Aku jawab, kata Adi, saya tidak melihatnya ya Rasulullah. Waqad umbitu anha. Tetapi aku telah mendengar cerita tentang dia. Maka kata Nabi, fa in talat bika hayatun la latarayanna za'inata tartahilu min al-hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Kata Nabi, kalau umur kau panjang, nescaya satu hari nanti kau akan melihat seorang wanita melakukan musafir daripada Al-Hirah sampailah dia melakukan tawaf di sekeliling Kaabah sehingga dia tidak lagi merasa takut kepada sesiapa pun kecuali kepada Allah. Allah. Ah, ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi ini Hirah yang terletak di Iraq sekarang ini terbuka selepas tiga peperangan orang Islam yang yang berlaku antara orang Islam dengan orang Parsi, orang Sasan ini. Jadi sepanjang peperangan hampir 90,000 tentera Islam telah berhadapan dengan 250,000 tentera-tentera Parsi yang mana mengorbankan seramai 15,000 tentera tentera Islam Allah. yang terkorban dan 150 ribu tentera Parsi oh. juga telah mati. Jadi Banyak ini yang berarti. dipanggil kerajaan Sasan ini. Jadi kerajaan Ambar. Sasan. Jadi Jabatan Antiquity Wilayah Ambar dia berjaya temui bukan setakat tinggalan Sasan saja. Tapi mereka juga telah berjaya menemui beberapa tinggalan empayar-empayar dan tamadun-tamadun yang lain. Antaranya mereka menemui harta peninggalan kerajaan hmm. Sumeria. Sumeria ni atau the Akkadian Empire. Ini Mesopotamia kuno. Millennium ketiga sebelum Masihi. Mereka sebuah empire yang besar. Harta mereka pun juga muncul daripada Sungai Furat sekarang. Yang kedua, tinggalan daripada kerajaan Parthian. Parthian, Parthian. Parthian pas, ni pas kerajaan sekitar 247 sebelum Masihi oh. atau ada orang panggil kerajaan Ashkenian. Ashkenian yang dulu empayar besar. Dia meliputi Iraq, Afghanistan, Tajikistan, Pakistan, Kuwait, seluruh pesisir Teluk Parsi di Arab Saudi sampai ke Bahrain, Qatar dan sampai UAE sekarang. Allah. Ini kerajaan begitu besar, kerajaan Ashkenian. Dan mereka adalah musuh ketat kepada Empire Rome ketika itu. Perlu diingat, saudara-saudari sekalian, Empire Rome Byzantine ini, maknanya Eastern Roman Empire, ini bukan satu empire yang kecil, bukan kekuasaan kecil. Mereka, kerajaan Rome, mereka kuasai permukaan bumi ini sejumlah atau sebanyak 5 juta 900 ribu kilometer persegi. Mereka ini menjadi empire terbesar pada zaman purba klasik. Dia empire Byzantin ini bermula daripada Itali, bawa ke Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantinopel, Anatolia yang ada di Turki sekarang, sampaikan ke kawasan utara Afrika, Mesir, Libya, bagaimana Algeria, Allah. Maghribi pun sama, sampailah ke Hijaz, maknanya kawasan Baitul Maqdis, Jordan, Syria ini semua adalah bawah kerajaan Rom dan mereka telah memerintah selama 11 abad oh. yang berpusat di Rom Barat iaitu di Vatican City di Itali dan Rom Timur terletak di Konstantinopel ataupun Istanbul sekarang. Okay. Dan bangsa Parsi ini bangsa Sasan. Jadi harta mereka sudah mula keluar. Jadi kalau orang tanya adakah harta itu sudah sudah mula keluar jadi kita jawab ya sejak tahun 2009 lagi oh. pihak berkuasa telah pun melihat beberapa tinggalan-tinggalan kerajaan Sasanid kerajaan okay. Partian Aksha Ashkanian ini telah muncul satu persatu sekarang jadi benar kata Nabi kiamat itu dah makin dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey guys, dah selesai videonya dan itulah tadi yang disampaikan oleh Ustaz Badliyah Syah Alauddin guys. Mengejutkan sekali ya sejak tahun 2009 itu sudah muncul ya. Maksudnya Sungai Furatnya sudah mengering guys. ya sudah mulai surut sehingga kerajaan ataupun peninggalan-peninggalan daripada kerajaan Sasan itu sudah kelihatan apalagi sekarang kalau kita lihat itu sudah tinggal sedikit airnya guys dan sebagian ya daripada apa ya mungkin harta itu sudah ada yang menemukan seperti itu tapi sebagai Islam sebagai orang yang mukmin yang muslim seperti itu teman-teman sekalian kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil harta itu untuk mengambil emas itu jadi jangan sampai kita itu mengambilnya ya teman-teman sekalian Allahu Akbar ya Allah ya Allah saya pernah lihat kayaknya itu di TikTok atau di YouTube shot ya itu ada yang memvideokan gitu bahwasanya di sana itu ada banyak emas seperti itu guys Allah akbar ya Allah ya Allah aduh tanda kiamat yang sudah semakin jelas seperti itu guys. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istilahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal kemaksiatan dan juga ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan puasa, selepas bulan puasa ataupun selepas bulan Ramadan kita tingkatkan lagi kecintaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.